This video was made possible by EA Game Changers. ما بين ليلة وضحاها الدماء تعم المكان الأيدي متلطخة الأجلاء متناثرة حرب شهدتها أمم ودول وأخرى تترقب وتراقب فعجبا كيف كانت العواقب هل كانت الصحراء والقفاري صفراء من حرارة الشمس أم من نيران المعارك والقنابل وهل كان لشروق الشمس معنا أم أنه علامة على قدوم يوم آخر من القتال صباح جديد من سعير جاثم الجميع مشترك في تلك الحرب العالم لا يزال يتذكر لم نعد ندري هل شارك الناس فيها رهبة من الموت أم رغبة في الحياة تأسيس الطائرات صناعة عتبات المركبات والدبابات وعلى سطح السفن والقوارب والعبارات نتلقف الرصاص والأهوال من الأعلى ومن الأسفل ونحن في دهشة من الأمر نحاول إهام أنفسنا أن كل ذلك لم يكن حقيقة على ذلك كان مجرد أضغاث أحلام لكن الواقع يجبرنا على تصديق ذلك فقدت البشرية عددا هائلا حتى لا يكاد مكان يخلو من الفقد في مناطق الصراع والأرواح حينئذ تتناقص شيئا فشيئا لكن الموت امر محتم على اي حال ربما لا احد ممتن لتلك الايام لكننا جميعا سنتذكرها تماما اشخاصا قصصا واحداثا تناقلتها الدهور والازمنه عبر صفحات التاريخ No! في مرحلة ما ظن الناس أن بانتهاء تلك الحرب سيعم السلام والدفء أبد الدهر لكنها حقا كانت مجرد بدايه